дал Не, не, не, не сейчас, е yeah. В 18 лет в 10x А сейчас вкладываюсь 5x До 18 лет осталось 2 недели Шучу, но ну, 4 июня Как стройная моя сердце сучила Не знаю, что будет дальше Ты, ты как раньше красота Лампа, оранжевый гелик Мне никогда не бывает скучно Мне никогда не бывает пусто Лампа, оранжевый гелик Хочешь знать почему Я опоздал Хочешь знать почему Так трудно Ведь мне никогда не бывает грустно Ведь мне никогда не бывает пусто повторюсь, я записал трек скоростью света. Бам!